Hey, what's up guys? So, yun, gagawa tayo ng prank. So, itong pen na ito, pag pinisil na ito, kuryente <laughs> sila. So, pra-prank natin yung mga kasama natin guys. See you later. Han, ah, busy ka? Busy ka? May ginagawa ka? Wala. May papasulat ka. Kailangan pa lang nanay sulat kasi ginagawa ko yun ginagawa ko yung yung before para alam ko talaga yung pangalan para yung yung sulat mo sa akin yung buong pangalan ko akin lang? oo kasi sa akin lahat ko yung mga lahat para itagay ko sige sige mo yan ha ah. sige mo sige sulat ko na Promise po? Hindi, huwag ka. Sige, hindi, hindi. Hindi mo lang. Ay, Iniin mo mo para may sulat mo. Huwag kayong kurente ito. Hindi. Bakit ano mo na? Wala. Iniin ko lang ang pangalan mo. mo lang. Kasi hindi naman, hindi naman lalabas yung ano pag hindi ba? Diba? Bakit ano ba yan? Ano yan? Sabi ko na Hindi mo lang, bakit mo nalaman yun? Pwede mong sulat dito yung pangalan ko? As SKS. Uh, Para sa ano? Yung buong pangalan na? Okay. Tingin mo lang kasi, kasi ha? Ano, ano yan? May parang... Wala. Ano Tingnan mo, mga kuryente ka. Simula ganito. Simula Di ano, oh? Baka kuryente ka niyan. Kasi pag ano yan siya, ground, ground. Hindi. Oo, oh, ito gamitin ko. Okay lang ba? O oh, oh, sige, gamitin mo. Okay, gamitin ito. Dito na? Dito na ako. <laughs> Quack.